Cześć wszystkim, witam Was serdecznie na kanale Weronika i Marlena Gierzałoga. Dzisiaj gościmy na targach Agropark Lublin, także zapraszamy Was serdecznie do obejrzenia relacji z tegorocznej edycji targów. bodies that I could touch Say you should know that I want should know that